bello calzón de baño O día prava día Un mar que no ten tamaño un arco iris no ar de la caí Sentir preguiça no corpo En una estera de vime beber un agua de coco eh, passar a tarde casa día atarme en la casa toda semana en la casa o mes entero en la casa cuanto mar inaugura un verde novio en foto argumentar con con una cachaza de joya, y como ya he esquecido No encuentro deseo de mar Ven devagar sentindo A tierra toda rodar pasar bom passar a tarde casa O día tarde la casa toda semana na casa entero inteiro na casa Depois sentir o arrepio el vento que a te traz Eu diz que diz que en los espacios serenos se monten en la mañana duermen los brazos morenos la lua de Tapoa hey, bon, pasa tarde en la casa todo día tarde en la casa toda semana en la casa hombres inteiro en la casa pasar a tarde la casa O día también na casa Toda semana na casa O mês na casa